成21年目勝見市試練歌でございます本日が新作の初披露の舞台となりますどうぞ皆様ご声援お手拍子をよろしくお願いいたしますそれでは参ります2019勝見獅子連歌愛しきあなたへ紡ぐ思いいざこれは 強く勇ましく生きる一匹狼に心惹かれ一途に思い続ける狼の切なくも儚い物語でございます。 the すぐあなたに伝えたいいつでもそばにいておくれ 級勝見市司令官愛しきあなたへ紡ぐ思い間もなく終焉です れ沿道の皆様に礼れありがとうございましたありがとうございました